कितनी अजीब बात है ना कि वो मेरा हो नहीं सकता और मैं उसके अलावा किसी और का होना नहीं चाहता